ङ्गरो लोकैतो गैतो करो युतिन्द्रो कुण्डान्यो जनपामुको मङ्गलो गुरुसातभो सुमनो सुमनो धीरो रेवजो राजनो කෝපිතෝ ගුණ සම්පන්නෝ අනෝමදස්සේ යනුත්තමෝ පදුමෝ ලෝකපජ්ජෝතෝ නාරදෝ වරසාරතේ පදුමුත්තරෝ සත්වසාරෝ සුමේදෝ අග්ග පුද්ගලෝ සුජාතෝ සව්ව ලෝකග්ගෝ දියදස්සේන රාසදෝ අත්තදස්සේ කාරුණිකෝ ධම්මදස්සේ නමෝනුදෝ සිද්ධාත්තෝ අසමෝ ලෝකේ දිස්ස වරද සංවරෝ බුස්සෝ වරද සම්බුද්ධෝ විපස්සීච අනුපමෝසිකේ සබ්බයිතෝ සත්තා වෙස්ස බෝසුකදායකෝ වකුසන්දෝ සත්ත්වා හෝකෝ නාගමනෝ රණංජෝ කස්සපෝ සිරි සම්පන්නෝ හෝතමෝ සත්‍ය පුංගවෝ අටවී සති මේ බුද්ධා පූරෙත්වා දස පාරමී එත්තා මාරාරි සංඝා මං බුද්ධත්තං සමුපාගමුන් දේ සංසග්ගේන සීලේන පන්ති මෙත්ත බලේන ච තේපි ත්වං අනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන ජාති නම්බීතියෝ විවජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනා अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवे भवतु सभ्यमङ्गलम् रक्वन्नु सभ्यदेवता सभ्यबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सभ्यमङ्गलम् रक्वन्तु सभ्यदेवता सभ्यधम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सभ्यमङ्गलम् देवता सव्यसङ्गानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु तेन प्रत्यक्भूतानम् वापग्रानिवारणा परितस्वानुभावेन अन्तु ते समुपद्रवेण कत्यक्भूतानम् वापग्रानिवारणा परितस्वानुभावेन अन्तु සංඋපද්දවේනක්කත්තයක්ක බෝධානං පාපග්ගානිවාරනා පරිත්තස්සානුභාවේ